Jadi Nabi Musa lari dari Mesir pergi ke Madian ni. Madian ni bukan bukan kereta hai hak hak Firaun dah. Ya negeri lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ayat 22 sampai 25 suratul qasas kisah Nabi Musa setelah dia keluar dari Bani Mesir dia menuju ke suatu tempat namanya Madian Madian ni adalah satu tempat yang adanya di bumi Palestin sekarang ni. Masih lagi duk nama Madian. Siapakah hari ni? Dan setelah ia meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian. Dalam tafsir ayat katanya lebih kurang 9 hari Nabi Musa jalan. Sebabnya lari daripada tentera Firaun yang cuba nak takak ataupun nak igak nak nak bunuh igak hidup pun tak apa mati pun tak apa jadi Nabi Musa lari dari Mesir pergi ke Madian ni Madian ni bukan bukan kereta hak hak Firaun dah yang negeri lain dengan ia ber, di, uh, uh, ber, apa ni, berdoalah ia dengan berkata ni Nabi Musa apabila sapa di sana ataupun duduk di dalam perjalanan ni dia katanya qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi mudah-mudahan tuhanku dalam kaedah nahu lah biasanya asal ni kena adanya an ia ya kena adanya fi'i mudhari sebab asal ni iaitu nya litaraji adalah pe dia panggil perkataan apabila disebut asa asa asa maka kena adanya an alik belakang sebab tu bila kita tengok seluruh dalam Quran ni perkataan asa kena adanya fi'i mudhari selepas pada tu asa rabbi an yahdiyani mudah-mudahan tuhanku menunjukkan kepadaku jalan yang lurus jadi di situlah apabila nabi Musa minta dengan Allah mudah-mudahan dia akan temung jalan yang betul yang benar ataupun jalan selamat Allah Ta'ala takdir apabila dia pergi sapa di satu tempat iaitunya tak tak kala dan tak tak kala ia sampai ke telaga air negeri Madian ia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing Tuhan raya di dalam ayat ni wajada alaihi ummatan ummah artinya kumpulan Maknanya kelum manusia sama ada sedikit ataupun banyak. Apatah lagi umat yang sangat besar. Orang satu kumpulan pun dinamakan jamaah, dinamakan ummah. Jadi Nabi Musa apabila dia sapa di Madian, dia tengok satu kumpulan orang lelaki sedang duduk ambil air dalam telaga tu. Sebab lain tak ada. Tak ada air ataupun tak ada telaga. Situ sah. So. Boleh duduk kara air dalam telaga saat ni, we makan ni, itu, wi air kepada biring, nate, hak orang-orang yang saat ni duduk pera. Dan ia juga dapati di sebelah mereka dua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Orang tina lain tak ada. Ada orang tina dua orang. Budak muda. Budak tina wairun. Wairun. Faham tu? Orang-orang jatah ni, kiu dulu. Ataupun kalau kiu orang tino dulu pun orang jatah gesek di tengah. Menyebabkan Nabi Musa kau kalau perhati tengok, eh, pas bila lah nak boleh kiu orang tino dua orang ni. Kambing dia pun ada. Padahal orang-orang jatah ni, kadang-kadang mari awal, mari akhir, mari lewat pun, set, kiu orang tino. Lalu itulah, ia bertanya, ia di sini maknanya Nabi Musa bertanya Apa hal kamu berdua? Ma khutbuku ma? Dia tanya Apa ni mau mari duduk sini dua orang Padahal Nabi Musa pun Gambar dah katanya Nampak kambing Hak orang tina ni duduk pera Nanti nak Ambil kiu lah Air yang nak dikarah oleh mereka berdua. Lalu itulah mereka menjawab. Qalata Dua-dua orang itu jawab pensiang dia kan. Katanya la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna shaykhun kabir. Kami tidak memberi minum kambing-kambing kami ataupun kalau dia terjemuh salah kira, kami tidak boleh. Saya lebih minat kami tidak boleh memberi minum kambing-kambing kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing maknanya kita dua orang ni kalau nak boleh kiu ya, nak boleh karang air nanti pok-pok jatuh bi klik belakor kiu kita tak tahu bila boleh jadi sekejap hari je kali ha, tu, tu nak ayat katanya orang-orang jatuh au priap cuai okat bagi orang Tino dua orang. Itulah apabila Nabi Musa, Nabi Musa dia orang bukan orang situ. Dia dah perhati tengok nyanyo kau orang Tino ni dua orang. Lalu itulah. Dan bapak kami ni budak Tino dua orang tu royak lagi. Wa abuna shaykhun kabir. Dan bapak kami seorang yang terlalu tua umurnya. Siapa tu bapak kami? Yaitunya Nabi Shu'aib. Nota kaki 1307. Negeri Madian ialah negeri Nabi Shu'ib alaihi salam. Dan kedua-dua perempuan itu ialah anaknya. Oleh kerana Nabi Shu'ib pada masa itu terlalu tua umurnya dan tidak ada anak lelaki, maka kedua-dua anak perempuannya itulah yang mengembala kambingnya. Nah, ha, ini kalau lebih jelas lagi dalam kisah ni yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan ที่มาที่ไป Nabi Musa keluar dari Mesir mari duduk di Madian lepas tu apabila duduk di Madian pula bila duduk di Madian Allah Ta'ala takdir dengan kebaikan yang ada pada Nabi Musa iaitunya dia boleh jadi menatu Nabi Syu'ib sebab apa tu pucuk timah tipai iaitunya di telaga air saat itu Sebab budak tino dua orang tu saat ni, bukan budak ada lah. Gadis. Dua orang adik kakak. Bila Nabi Musa kecek dengan dia, dia pun tahu katanya, Musa ni bukan orang tempat ter ni. Mari duduk kat kawasan tu. Apabila, apa? Nabi Musa tolong, tolong apa? Tolong karai ataupun tolong gisek hiu royak kepada orang-orang jatah saat ni katanya hai tak leh tak leh tak leh tadi nu tengok orang tino dua orang tu kambing dia belana nu kalau dia puak mung ambil kiu sudah dulu pas bila lagi nu dua orang tu nak nak boleh ambil air ke ke kambing dia boleh jadi sekerat hari ke sampai petang ke dan sebagainya pelaga ada sutih ya situ itulah nabi Musa pun fasaqa lahumā thumma tawalla ila zill Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Tolong karai, wi air kepada kambing-kambing. Lepas tu tak tahu nak pergi mana. Umuh pun tak ada. Orang okay, yang boleh kiu dulu tu. Karai-karai air, gigi gi, gi, dengan kambing. Lepas budak tina dua orang ni pun, apabila Nabi Musa tolong, dia berkelek lalu dah. Nabi Musa tu, sorry cari pokok kayu mana lah boleh teduh sikit nak duduk situ itulah Allah Taala katanya thumma tawalla ila zil apa kemudian ia pergi ke tempat teduh baliknya kok bucu-bucu telaga ni ataupun kok kawasan telaga ni ya ada pokok kayu wallah alam lah kita dak perhati dalam sejarah lagu tu dia jarang nak ada pasal telaga dot dia duduk di tengah-tengah pada pasir ataupun telaga duduk satu tempat tu tak ada pokok kayu. Ya baliknya ada pokok kayu di kawasan telaga. Wallahu alam lah. Dan boleh jadi orang ni tabiat semula jadi apabila ada tempat lengnam situlah ada pokok-pokok kayu. Ha tu. Nabi Musa pun pergi, pergi duduk teduh situ. Maknanya tak tahu nak pergi rumah siapa dah bukan tempat dia. Makan ni pun tak ada, minum ni pun tak ada. Tapi harap katanya doa yang dia doa mudah-mudahan Allah Taala tunjuk jalan yang sebenar kepada dia. Alhamdulillah apabila dia duduk di bawah pokok kayu doa pula. Ha tengok. Ni doa nak no, ayat katanya orang apabila rapat hati dia, terikat hati dia dengan Allah, dia kata kena faqan. Nabi Musa berkata. Lalu berdoa dengan berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ni satu doa pula ni. Bila kita pergi mana-mana berasa kesik. Berasa dia, weh, sore. Tak ada siapa nak jadi saing kita. Lepas tu manalah tempat kita nak pergi. Ha ni, doa ni adalah doa mustajab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, Sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau kurniakan. Kalau kita gambar mudah-mudah. Boleh jadi Nabi Musa tak ada duit pada waktu itu. Dalam poket, kalau seluk poket, tak ada perskara. Dan makan ni pun tak ada, minum ni pun tak ada. Dia berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Ini ha, sebab tu doa yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran walaupun perkataan itu adalah hak nabi tertentu tapi boleh kita guna rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sebab tu kita pergi mana-mana dan di satu tempat turun kereta api ke kapal terbang ke kereta ke doa dengan doa ni mudah-mudahan tempat hak kita pergi tu Allah taala jadi kita selamat terutamanya orang duduk di dalam musafir sore ni oh susah susah cuba gambar katanya kita pergi mana-mana sore kalau dia ada dua, tiga boleh. Boleh kecek. Boleh. Kira apa ni? Put kui pergi mari. Nak masuk bilik air pun mudah. Dia ni tunggu, tunggu luar kawin masuk dulu dan sebagainya. Tapi dia pergi sore ya Allah susah. Mana baik lagi, mana gotu lagi. Banyak, banyak, banyak cara. Kadang-kadang duduk dalam safir tu lah. Orang-orang eh, nak tipu. Tengok mu duduk sore. Ah, mu bukan orang sini ni. Apa tu? Mula ada lalu. Orang pasang mari nak nak nak nak kecek nak mari belik-belik kok kita royak ga tu royak ga ni royak puak tak dia hmm habis duit poket ha tu bari-bari hidup dalam baik kadang-kadang nyu curi dia ambil habis mari ti senit dengan kita buat jadi orang berjuruh jadi orang gapo, kena ko? dia adalah penipu ha ni doa ni molek mana? ni kalau sekiranya kita pakak baca ketika kita duduk di dalam perjalanan ni terutamanya apabila kita sapa di satu tempat rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir alhamdulillah dia terjemuh lagu mana dalam pimpinan ar-rahman 1308 yakni mendengarkan kisah kedua perempuan itu nah bahawa mereka terpaksa mengambil air dan mengembala binatang-binatang ternaknya ha, ini Nabi Musa apabila dia dia kecek dengan gadis dua orang eh, anak Nabi Syuaib sana. Kerana bapak mereka terlalu tua, tidak larat mengerjakan yang demikian. Maka Musa berasa belas kasihan, lalu ia menolong mereka mengambil air dan memberi minum kambing mereka. Ia menolong mereka dalam masa ia sendiri ter, apa ni, terlalu letih kerana menempuh perjalanan yang jauh dari Mesir ke situ iaitu ke Madian dan sangat lapar padahal tidak ada sesuatu yang hendak dimakan pada saat itu pergilah ia berteduh sambil berdoa seperti yang tersebut dan dalam ayat ini alhamdulillah juruh dah Nabi Musa ni walaupun dia lapar dia tak erok habis gain tapi jang lagi dak tolong orang susah ah dia pun tak ada dok kosak katanya nak tolong orang tino tak si tolong orang jatuh sebab orang jatuh dia gerang banyak dah sama-sama nak nak ambil air pergi kambing belaka tapi tengok kepada orang tino supaya dengan dizoling oleh orang-orang jatuh saat ni duk sek kiu dah duk sang kiu pok-pok dia saya baca saya selagi dah manje pasal ayat 25 ni kita sambung esok dah insyaallah faja'at ihdahuma tamshi 'ala ah, tamshi 'ala istihya dalam dua orang saat ni salah seorang ni mari jumpa dengan nabi Musa dalam keadaan pasal malu-malu nak kecek pun pasal malu sebab apa sebab cerita ni dia klik gi royak kepada ayah dia nabi Shu'ib di rumah ni Allah kita sambung esok semula Nah, ayat 25 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته